Привет, друг. Сегодня суббота. А это значит, что тебя ждет очередная поучительная история. Меня зовут Макс Саныч. Я представляю твоему вниманию, как говорится, всю соль без воды, и поэтому все излагаю кратко, чтобы не утомить твой мозг обилием информации. Примечание. Для комфортного усвоения возьми карандаш или ручку с блокнотом и записывай дела и пометки к своему случаю в жизни. Важно, Прежде чем слушать данную главу моей книги, обязательно нужно прослушать предыдущие главы, по порядку начав с первой. И только потом переходить к прослушиванию данной главы. Переходи по ссылке, которая сейчас возникла в правом верхнем углу. Итак. Продолжение книги. Для соискателя. Руководство или инструкции по поиску работы. Напомню о чем книга одной строчкой из предисловия моей книги. Сегодня будем фильтровать мутный океан вакансий. Приятного прослушивания. Глава номер 13. Выводы. Итак, друзья, делаем вывод, наша жизнь похожа на джунгли, где каждый пытается отнять добычу или съесть вас с потрохами. Поэтому выбирайте, вы или хищник, хозяин жизни, или жертва, жертва обстоятельств. Иного не дано. Последнюю главу книги читай в следующую субботу. Реклама каждую субботу. Тебя ждет новинка. Только практические советы. Никакой фантастики. Подписывайся на мои каналы. С уважухой Макс Саныч.